Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio i wella sut rydym yn ymdrin a diogelwch adeiladau er bydd trigolion ledled Cymru. Byddai'r newidiadau hyn yn golygu'r newidiadau mwyaf sylweddol i ddiogelwch adeiladau yn y deignas unedig. Rydym eisiau gwneud yn siŵr bod unrhyw newidiadau sy'n cael eu gwneud yn iawn i Gymru, a dyna pam ein bod ni eisiau clywed gynnych chi. Mae'r drefn newydd a gynigir yn cwmpasu tri maes polisi allweddol. Math o adeilad. Byddai'r newidiadau rydym yn eu cynnig yn gwella nifer o wahanol fathau o adeiladau preswyl. O adeiladau gyda dwy breswylfa fa'r wahan neu fwy, hyd at fflatiau uchel. Rhoi mesurau diogelwch ar waith. Rydym am sicrhau bod diogelwch yn ystyriaeth allweddol drwy gydol cilch oes adeilad, o ddylunio i adeiladu, hyd at ei feddiannu yn y pendraw. Roedd i mam iddi fod yn glir gwaith pwy yw sicrhau diogelwch adeiladau ar bob cam. Llais preswyliwr. Rydym am i lais trigolion fod wrth galon y diwygiadau hyn, gan rymuso trigolion i gymryd mwy o rhan mewn materion sy'n effeithio ar eu cartrefi ac i gadw pawb yn ddiogel. Gallwch gymryd rhan drwy ateb yr ymgynghoriad ar-lein rhwng y 12fed o Ionawr a'r 12fed o Ebrill 2021. Rydym yn awyddus i glywed eich sabwyntiau chi. Ewch i'n gwefan i gael gwybod mwy.